Gracias. Великая земля. Национальной гвардии России, заслуженный артист города Севастополя, капитан Валентин Таев. Константин Листов, Севастопольский вальс. военный дирижер Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю майор Евгений Сонин. Борис Александров. Да здравствует наша держава!